ከመሬት አንስተው እምባ የታበሰው አረ እንደዚህ ምላል ውለታውን ረስቶ አምላኩን ያመልካል እጆቹን ዘርግቶ ኪዳኑ አድርጎልኛል እንደ ቃሉ አምላኬ ታማኝ ነው ለኪዳኑ ታማኝ ነው ለኪዳኑ አድርጎልኛል እንደ ቃሉ አምላኬ ታማኝ ነው ለኪዳኑ ታማኝ ነው ለኪዳኑ አድርጎልኛል እንደ ቃሉ አምላኬ ታማኝ ነው ለኪዳኑ ታማኝ ነው ለኪዳኑ አድርጎልኛል እንደ ቃሉ አልተውህም ቢሎኝ ይኸው አልተወኝም አልጥልህም ብሎኝ ይኸው አልጣለኝም። ለከበበኝ ጠላት እኔን አልሰጠኝም። አምላክ ታማኝ ነው የሚመስለው የለም። አልተውህም ብሎኝ ይኸው አልተወኝም። አልጥልህም ብሎኝ ይኸው አልጣለኝም። ለከበበኝ ጠላት እኔን አልሰጠኝም። አምላክ ታማኝ ነው የሚመስለው የለም። ይመለክ ይመለክ በዘመድ ምድር ላይ ላከበረኝ ለቸሩ ጌታ ምስጋና አለኝ። ባየድኩበትም ከኔ ጋር ነው የሚያስጨንቀኝ ከእግሬ ስር በባዕድ ምድር ላይ ላከበረኝ ለቸሩ ጌታ ምስጋና ባዶዬን በሳቅ ላሳቀፈኝ ለቸሩ ጌታ ምስጋና ሲሄድ በለቅሶ የዘራሁትን ልቤማ ፈርቶ ያለቀስኩበትን ባዶዬን በሳቅ ላሳቀፈኝ ለቸሩ ጌታ que vem ምስጋና አለ